l'Ajuntament de Reus invertirà l'increment d'ingressos de la recollida selectiva en projectes socials. A més, amb vasos tindrem més recursos a les escoles. A canvi de paper i cartró, aconseguirem que les biblioteques surtin a les places i barris de la ciutat. A canvi de vidre, contribuirem que no es llenci menjar a la nostra ciutat. A canvi d'orgànica, aconseguirem impulsar projectes de joves creadors d'art urbà. Jo em comprometo per una ciutat més sostenible. Jo em comprometo per una ciutat amb més projectes socials. Per un Reus de futur. Jo gran. Jo blau. Jo verd. Jo marró. I tu, per què recicles? És un missatge de l'Ajuntament de Reus.